有对师徒练着功，心里还想着行侠仗义呀。有个地方叫江湖，听说那还有藏着的秘密呀。路见不平出手呢，还是在一旁安静的吃瓜。天上地下冒险呀，敢做敢当才是大侠。讲黑黑白白谎话假话。 这结果被化成了乌龙笑话。哪怕隔世百千个关卡，也要无畏从正义这里再出发。寻宝的方向就在我脚下，还有什么值得破吗？哪怕迎面的风有多大，也要肩并肩坐们一同前行吧。毛路的泼辣，马脸的三吧。 还有什么值得害怕？哪怕要走到海角天涯，那就和我整理好行囊再出发。探险的道路就在你脚下，那就说好，江湖上再见吧。你别太紧张，只不过是想请你带个路而已嘛。进去之后可不要后悔。 我对复活谁没有兴趣。你有没有兴趣不重要，重要的是你要带我进去。一条黑暗、阴森、恐怖的坑道，就在这张桌子下面。你说的。哎呦！先下去打头阵吧。我们进入了欢喜窟的范围，不管发生什么情况，绝对不要取下眼罩。那是什么在碰我的脸？别乱动！你是不是擦了脂粉？快抹掉！ 脂粉的香味会让欢喜姑暴动啊！不早说，我卸妆水没带呀！好痒！侯爷，这什么怪东西啊！千万不要看，不要看啊！爹爹，爹爹，别拿我们两个！别想我，现在怎么办？解开绳索，不要管他，救不了他了，他会被拖去吃掉。 不行，我虽然讨厌他，但还不至于见死不救。啊，这就是你们说的欢喜锅！救命！啊，像蛇一样扑过来了！你摘掉眼罩了，会没命的呀！走开，恶心！想缠我，那就比比看谁更厉害！啊！ 丑八怪，你还能呼吸吗？哇，近看你的鼻孔更大，能塞两粒乒乓球。是，是你救了我。对呀，就被本人赶走了。你使用了火宝原力。你的右眼是火宝？对呀，羡慕吧？超厉害的。 <laughs> 只不过现在只有大部分的原力。嘿嘿，如果让我得到那剩下的原力，那就太完美了。 这和你们进入地宫有关系吗？呃，那是因为闭嘴！天宝者，我警告你，除了带路，其他事你少问。刚才是你一阵狂扯，绳索断裂，小七不见了。你是专业人士哎，没有老鼠就不干活了吗？ <laughs> 我警告你们二位，再不听指挥，就等着埋葬在这地宫吧。哎呀，怕了你了，快带路吧。走吧。 你没事别激他呀，万一他抓狂，谁都没好处。那那些鬼眼还会出现吗？我好害怕呀！我怎么知道？别拉着我呀！哦，黝黑的坑洞，又深不见底，真是令人毛骨悚然。怎么样？ 有动静了吗？连个风声都没有。你下去看看呀！开玩笑，我还没结婚呢。想去你自己去。我啊，我想上厕所，快憋不住了。真麻烦，就地解决吧。可是，又怎么啦？你实我是女生，怎么可以随便呢？对呀，你怎么这样对小女生呢？快点去当保姆吧。 嗯，怕了你了，跟我来吧。就在这间房里解决吧，别想趁机逃跑啊！嗯嗯，走开，真倒霉！喂，你好了没啊？ 那个，人家忘记带卫生纸了。嗯， <clears throat> 拿着拿着，搞快点！不要这种，人家只用一折小花图案的卫生纸。喂，你别太过分了，否则，否则就怎样？你啊！去我一锤！哎。 嗯，嗯，嗯，哼，嗯，你是那寻宝者的妹妹，你哥哥呢？我哥哥已经带着马妞他们下去地道了，其他人在这间屋子里。嗯，哼，他们怎么去这么久啊？ 是谁？你们是什么人？你们都知道。快打开！你们是官府的人。 包大人，快速的处理掉。是。喂！啊！嗯，喂！呀！都，启禀盟主，搞定了。嗯，下次要更快一点。是。 那个洞里下去的，嗯，绳索通往下方的坑道。让开，我来看看。这就是传说中恒王地宫的入口。真好奇下面会是什么样的。嗯，什么声音？老鼠！将。叫！死耗子，居然敢惊吓公主！ 小七，别怕，他们是好人。这是你哥哥养的。是的，在地宫里行走，必须靠他来带路，才能确认安全。小七，为什么只有你上来了？我哥哥他们呢？一定是发生意外了，要不然你不会离开我哥的。啊！公主姐姐，我必须下去找我五哥，我跟你一起去。 公主，你好强的毛病又犯了。包大人，你又在唠叨什么？我跟随殿下左右护驾。行吧，行吧，真够粘人的。小七，快带路吧。嗯，嗯，啊，嗯，怎么不走了？是不是又出现什么鬼东西了？ 前面有岔路，喂，走左边还是走右边啊？你不是画过路线图给季三伯吗？怎么可能分不出来？那是在重伤发高烧的时候画的。啊，啊！嘿，我发现前面的墙壁上有记号哎。千年来，起码有上百人来过，只要一个弯道走错，就会没命。什么？上百人来过？ 这些人真是没创意，都只会画箭头吗？看我的，我来刻个刻下印记的，没有一个活着出去。只要一个弯道走错，就会没命。既然是你们要来的，那向左还是向右，你们来选吧。你是男生，你来做决定。 呃，他说以前科技号的都没了命，呃，那 <laughs> 那就反的记号来啊，所以向左出发。如果是死路一条，可不要怨我。喂，你这样说，我压力很大的呀。老天保佑，傻阿亮，不要选错边啊！啊， <laughs> 哼，保佑保佑。 走了快十分钟了，还要走多久啊？嗯，怎么了？啊！墙壁上越来越潮湿，脚下也有水渍。哎，好浓的腥臭味啊！你们看前面，怪东西又出现了。 原来是一个水塘，哇！地上好多螃蟹啊！哎，地上也有螃蟹！哇，小家伙差点吓到我！嘿嘿，大师傅最爱吃我做的烤螃蟹了！哎嘿，借我烤一下，好香啊！嘿嘿嘿， 你们看，水塘怎么在晃动？是水塘中的石头在晃动。等等，那些不是石头。乌龙院之活宝传奇每周三零点准时更新，扫描屏幕二维码关注乌龙院粉丝会，我们会每周随机抽取一份精美礼品等你哦。看乌龙院吃曼果零食。 线下超商或登录淘宝、微信搜索“曼果”，均有售卖，还有精美礼品等着你哦！赶快行动吧！靠天天练。 棒刀枪剑，打拳练功不偷懒，咱们是好青年。寻找活宝路漫漫，到处是考验，穿越艰险排万难，没成功绝不凡。英雄少年莫等闲，奇迹在心中唤。 从那条坑道转过去，就是我三十一名同伴丧生的亡命弯道。韩贵人的密室就在这里。每一卷都写着相同的一个“一”字。我们都被他耍了！画像里人在动。画像后面有个暗道。 只有追下去，才能找出真相。哼！让开，你们这群胆小鬼！就是我们看到的最后场景，没有人能够突破。